Всем привет! Что-то я внезапно решил записать, как я делаю сок. Помыл апельсины, порезал. И все очищаю от корки. Вот так вот. И запускаю соковыжималку. вперед. Апельсинов чуть ниже среднего размера. Получается пол-литра сока. наверное. Остается его только выпить. Очень Ну, теперь э, сниму много процессов чистки.